e, eh, azaldeko izuet nola egin e, lamina, lamina hau. E, lamina hau egiteko e, da e, nola trazatu elkazutaz, paraleloak, eta nola eraman distantzia konpasarekin. E, ematen digute marrazki hau, azieran, eta gu jarraitu behar dugu marraztia egiten bai paraleloak, bai elkazutaz e, trazatzen. Horretarako, bere iztu behar ditugu ere bai, lan egiteko lerroak eta emaitzarako lerroak. Nik, azieran, erabiliko ditut, e, lan, lanerako lerroak, lerro laguntzaileak, e, azken finean, mina gogorra. Beraz, e, nola ingo dugu, eskuaira eta kartagoia altuko dugu, eta jarraitu behar dugu, e, hemen agertzen den irudia eta errespetatu neurriak. Hemendik e, eh, hartu, hartuko ditugu neurriak konpasarekin. Bera, e, eskuaira eta kartagoiarekin e, kokatu, e, eta kartagoia kokatuko ditugu eta adibidez, hau izango da lerro nagusia. Ba, jarraitu behar dut lerro, lerro nagusi honekiko elkartuta trazatzen, hau da, baina hemendik etorriko da, beraz, e, norabidea hartuta gero, ni elkartuta trazatuko dut eskuaira eta kartagoiarekin. Kasu honetan nik bakarrik badaukat eskuaira. Zuen kasuan edabili beharko dituzu eskuaira eta kartagoia. Eta trazatuko ditut, lan egiteko lerroa, zin finak dira, Eta berdin zait pasatzen baldin banaiz, e, ala ez, bueno, saietuko gea, egia esan, pasatzen. Nik hemen markatzen ditut denak. Lagungarriak izango diata. Eta konpasa erabiliko dut neurriak hartzeko eta neurriak eramateko. Adibidez, nik badakit hemendik eraman behar dudala e, neurri hau. Ba, neurri hori kopiatuko dugu edo hartuko dugu konpasarekin. Nola, puntu hau adibidez, zuzenki baten muturra zentrotzat hartuko dut, eta irekiko dut konpasa neurria kopiatu arte. Eta neurri hori eramango dut nahi dudan puntura. Hemen. Vale. Ados. Adibidez, errepikatuko dut, baina orain hartuko dut onaino. Eta eramango dut hemendik Areño. Dos. Beraz, puntu honetatik eta punto honetatik bi honetiko paraleloak, bi hauetariko paraleloak kastatuko ditugu edo nena eh, hemen, eh, hemen dagoen lerradekiko elkartuta nahi dugun bezala. Kasu honetan, eskua ira eta kartaboia erabiliz, nik hartuko dut hemen norabidea eta eramango dut norabide hori paraleloan, baina lehenago trazatu ditudan puntuetara. bai? e, gogoratu lan egiteko lerroak berdin zai pasatzen baldin manaek, hobe dugu pasatzea, asko sobeago e, puntu hau zehazteko. E, zer jo, gogoratu, ni hemendi hartu duala elkartuta, hau bezalakoa, hemen errepikatuta, eta gero, hemen e, badago, badagola neurri bat, ba, neurri hori errepikatu behar dut hemen. Beraz, horretarako konpasa erabiliko dut, hartuko dut neurria, hemen, eta dekin hartuko den neurri hori. Zentrotzat, puntu hau artuko dut, eman beharko dut buelta, egiteko, puntu hau zentotzat hartuko dugu, gogoratu nire konpasan gorreta dago lan urri hori, beraz, arku txiki batekin markatzen dut nun bukatuko duen zuzenki hori. Beraz, orain berriro, hartzen dut eskuaera eta kartaboia, eta hemen, trazatuko dut, paraleloa. Hemen badaukat irudia, baina egin dut e, lan egiteko lerroekin. Berdin zai pasatzen baldin manai. Nik bakarrik egin dut hau. Gero hau berriro errepikatu beharko da, behin eta berriro papera osatu arte. Ez dut egingo, imaginatu dut dena, egina daudela, zer gertatzen da bukatuta gero. Ba, bukatzean, hor bai, hartzen dut, e, emaitza marrazteko e, arkatza, kasu honetan, mina biguña. Eta eskuera eta kartagoia erabili, markatuko ditut emaitzako lerroak. Baina orain bai zuzenkiak bukatu behar bukatu behar tokietan. Orain ja ez naiz pasatzen. Eta gure kasuan paraleloak eta elkartuta trazatzen, markatuko ditut emaitzak. Gogoratu bere behar ditugula, eh? baina ez ditugu ezabatzen lan egiteko lerroak. Hor daude mantendu behar dira, ikusi behar dira, naiz eta mina gogorrarekin egin, hola, Vale? Beraz, behin eta do, errepikatuko dugu, konpasa erabiliz, eta eskuera eta kartaboiarekin e, eh, elkartutaz eta paldeleroak tazotik, Vale? Beno, hola landu behar duzue e, lamina hau. Vale, edo zein goza, galdetu, eskerrik asko.